目がすごいじゃんゴロゴロ言ってるね寝てていいんだよまだ起きちゃったいないのお兄ちゃんまだああ眠いねお兄ちゃんまだ寝てるよ go do